विनर विनर चिकन डिनर अपनी टीम के लिए लेके जाती हुई chicken, chicken! रोशन बहुत कंटेंट हो गया ट्रॉफी से क्वेश्चन रोशन सी Mumbai late party over moment था ना भाई वो मतलब जीतने के बाद सब चिल्ला रहे हैं ढोल भी सिंक में बजा एकदम से मतलब अलग ही फील आ गई थी भाई वहाँ तो मतलब ऐसा फील कभी देखा नहीं मतलब कभी हुआ ही नहीं ऐसा फील ऐसी खुशी मैंने कभी देखी नहीं मेरे खुद के लिए भी और सामने वाले के लिए भी लाइक गोल्डी भाई